okay mamelani ke bantwana bam ne yabona masikule veki ne besisebenza ngo-one ngo-two ngo-three ngo-four nabani no-five jonga ke sizawujonga kule posta yethu ne sajonga kule posta yethu khasijonge kule posta umntu andixelele yena uba ubona ntoni kula posta yam sibahle ubona ntoni thetha kule ndawo kuyo thetha kule ndawo kuyo ubona ntoni ubona wena iijirafu ne ha zingaphi ezi jirafu uzibonayo iyi-one okay hmm khazobeka ikhawunta yakho apha kwijirafu luyibonayo aha okay ubona iziphelela iijirafu zethu uba ikhona enye ijirafu ekhoyo ayikho enye ijirafu ekhoyo so iijirafu zethu zingaphi inye okay safunda uba inye ubhalwa njani ne ndirayithi xa ndisithi unye ubhalwa hlobo Okay, good. Ubona ntoni namehla? Swana. Ubona ntoni? Ubona i-elephant. Hmm, i-elephant zethu zingaphi? Ikhazwa ibeka. Yintoni i-elephant ngesiXhosa? Yindlovu ne. Oh, masiyibize manje negama layo esiXhosa. eke iindlovu zethu zingaphi inye indlovu yethu unye sesimbhalile yes sesimbhalile athandile ufa ubona ntoni mane ubona ntoni jonga ke masiziyeke ngoku izilwanyana masijonge kwezinye izinto ezikhoyo apha eklasini ne masiziyeke izilwanyana sizibonile yintoni leqala lihlosi ne yinto le mangapha amahlosi linye yinto le zingaphi izebra inye yinto le yirhino ngumkhombe yirhino ne zingaphi irhino ndicela sijonge ezinye izinto ke ngoku athandile usithi ubona ntoni wena kaloku kobe siziyekile ezi siziyekile izilwanyana ngoku ubona jongenye into ubona ntoni athandeni ubona umtshayelo ne hmm ubona imitshayelo emingabi athandeni izake athandeni aha beka komnye umtshayelo ubeke kumtshayelo omnye heke nantseni uzayibeka komnye umtshayelo iphelele imitshayelo pha thank you but mingaphi imitshayelo lethu mingaphi le mitshayelo mibini umnye mingaphi mibini bese simbhalele ubini pha ebhotini okay ndikubhalele mibini imitshayelo yethu okay hmm. rene ubona ntoni wena urene uthi yena ubona idespani okay rene iza iza uzondibonisa le despani uyibonayo guqol azothi nca xa uyibeke ngale ibomvu zingaphi idespani zethu ziphelela pha ushashasha okay idespani zethu zingaphi inye sesibhalwe inye pha okay ubona ntoni wena linomtha ziphelele iambrela zethu ba ehe ziphelele good girl inye zimbini zintathu sinayo zintathu ba okay masimbhale uzintathu wethu nanku ah, three wethu okay hmm ubona ntoni wena athandile ubona intoni ifoto ibi ifoto oh yile yile ifoto ibonayo yintoni le yifoto yifestile leya okay lene naye ndicinga ifoto le khawuzondibonisa le foto uthetha ngayo mani athandile khawuleza pharisi ow oh, uthetha le yifestile le khakujonge yempeni into oyibonayo ngaphandle kwale festile bona nto nenye ubona umnyango okay yinto nenye oyibonayo ngaphandle komnyango lwefestile ubona idesika hmm zingaphi ezi desika uzibonayo zimbini okay beka kwenye idesika aha uh -huh. ziphelile iideska zam okay zenze kuzo zonke ezi deski uzibonayo ziphelile iideska okay zingabi ke zideska zakho Z5, good girl. Zinga, Z. One,